こんにちは、粟田洋介です今日はありふれたアイディアでは個性的な絵は描けないのかというお話をしたいと思います今日はこの紙に不透明水彩グワッシュでハロウィンカラーのオレンジと紫をメインに使ってパンプキンと 黒猫の絵を描いていこうと思います全くありふれたアイデアですよねそれでこのありふれたアイデアを無理してひねろうとか考えないで普通に描いていこうと思います思い浮かばないことを無理してなんか変わったことって考えていくとそれはスランプに陥る近道となってしまう場合がありますなのでリラックスして描いていきます 例えばあるテーマで絵を描こうと思った時にふっとありふれたことを思いついたとします例えば夏がテーマなら真っ青な海に魚が泳いでいる風景とかクリスマスの絵を描くのに真っ白な雪景色にサンタクロースとクリスマスツリーとかそんなことしか思いつかなくてそんでああなんでもっと変わったひねりの効いたアイデアが思い浮かばないんだ そんな時個性的な絵を描きたいと思っている人は困ってしまうんではないでしょうか私もそんな風になったことがありますでもこれじゃ絵を描き始めることすらできません りふれたアイデアでもそれを個性的に表現すればいいだけの話です何を書くかではなくどう書くのかという考え方もあります 最初からひねりの効かせたアイデアで描き始めるのもいいんですけど個性的に描きたいのにありふれたアイデアしか思い浮かばない時はこの2つの方法をおすすめします1つ目は、まあ、ありふれたアイデアで始めてそこからイメージを膨らませて個性的な絵を完成させるという方法ですね2つ目が単にありふれたアイデアを自分の作風で書き上げるということです まあ、自分の作風で書くってなんかその作風に慣れて書いてると自分自身では何のひねりも加えていないような気がすることがありますでも難しく考える必要はないと思いますなぜなら第三者から見たらあなたが書いたそれだけで十分個性的で素晴らしい作品なんだと思います もしかすると自分の作風なんてないと思っている方がいらっしゃるかもしれませんでも今書いてらっしゃるのがすでにご自分の作風ですまあ、現在の作風ということですねで作風というのは変わっていくことがありますからもし今の作風に満足されてないのであれば少しずつ自分がいいと思うことを取り入れたり変えていったりすればいいと思います これは私自身のことなんですけどなんか自分が思いつくことってありふれたことばっかりって気がする時がありますなぜなら自分が思いつくことって自分にとってすごい自然なのでありふれてるって気がするんですよねなんですけどありふれてるとかありふれてないとかどうでもいいことなんですねなんでかっていうとそれ自分の基準じゃなくてこれを見たこの作品を見た人がありふれてるって思うんじゃないかとかって思うんですよね私の場合ですよで人の基準で 個性だの芸術だの考えても答えが見つからないんですよねなんでかっていうと人の答えなんて知らないですからでも個性っていうのは一人一人みんなすでに持っているものですから何が個性的っていう答えは自分がもうすでに知っていることなんですねだから他人がどう思うとかそういうことに答えを求めても分かるわけがないんですだから難しく考えすぎると分からなくなっちゃうんですね と長年絵を描いたりしてて気づいたんですけど個性っていうのは無意識な時によく出てくるものなんじゃないかと思いますだから自分の個性が何かなんて知る必要なくてなんか個性的な作品っていうのは無理して作るんじゃなくてもっと気楽に楽しくしている時に出てくるんじゃないかと思いますなんか個性的な人とかっていうとなんか変わった人っていう意味だったりすると思うんですけど個性なんて自分から見たら 自分自身なんですから普通にしか見えないんですよだから変わってるなとかってあんまり思わないものなんじゃないかなと思います 作品もちょっと風変わりの方が面白いと思って無意識にも個性は出るんですけどそれに加えてちょっと自分じゃないものをちょこっと取り入れたりするとなんか面白くなったりすると思いますでもあんまり自分が考えつかないようなことばっかり集めて表現しようとすると私の場合は失敗することが多いです こんな感じの作品になりましたパンプキンに黒猫に骸骨にお化けなんか本当にありふれたモチーフになってしまいましたがまあ自分らしい作品になったんじゃないかと思いますでパンプキンといえば10月1日から15日まで 神奈川市にあるカフェ堂々というお店でパンプキンパンプキンスというグループ展に参加します材料中はまた持ち込み品とかにペイントいたしますよかったらお茶を飲みにお食事にそしてアートを見にお越しください詳細は下の概要欄に書いておきますので興味のある方は是非チェックしてみてください